Giniagawa. Gihawira ba kay di na kay nakatulog. Kahadlo ah, pa niya kanin mo paghawira ko. Sige na ba kay nag-record na no. Hoy, hoy, hoy, nag-record na na. Ha? Wala face ma ay. Ayaw na lang face. Di na, di na ba. Guys, tinanggal niya yung face mask niya. Mini, wala ka nagdali sa ato. Ma'am, sa North Link po tayo. Yes. Ayaw mo, ayaw Oh. Do you think she's pretty? Okay. Because I think she's not. <laughs> Look at her eyebrows. How can I... Uy, gitaro sa nila ko kayo. ko naman ng one. Yeah, because of her eyebrows. Looks like an angry bird. <laughs> oh, sige, katong mo pa na lang. <laughs> Oh, wala naging Tanawa yung yung kilay mo mag Angry Bird. Katong pula bitag Angry Bird. <laughs> Dai sa kita kay. Uy, may gadget sa rating ni. Tanawa ganun. The driver. Hi driver. Namula na niya kung Ako rin. Ang polis. <laughs> Ewan ni driver. Ano naman oy? Uy, eh, anak-anak eh, na ato. Ato ay sabitan na ang ito. Uy, yun ang north Makita sa nag-working island. Ay, ano, mas dukong manis siya. Magbakla ha. Kasi may normal skin pa lang. Aloy, God of skin tone ka yun. Nakakuha na Huwag mong hawakan. Eh. naka Hindi ko hinangad ang lapis na kagandahan. Hangad ko ay katamtaman lang. Paano masabi? I'm so happy! Happy ba yan? Yeah. Ay, sa dako. Adya. diha. Hello, oh, lagi po gusto ko. Ay, nag-tutorial po sila. Oh. Uy, galong ba? Well, diba? hi guys, welcome back to my channel. I'm with my friend. Yeah, channel 1, channel 2, channel 3. And it's Charity, the Savage Girl. Uy, kanina, hindi ako battery po. <laughs> The Savage Girl. The very, very savage Ayoko That, that's my friend. That's Sige, my friend. Sige, bye. We are going to... A few minutes later first guys, sabi niya sa akin, way back when we were in Mercer College, pag mamatay raw sa sabihin ko na kay Rosie, Rosie, Rosie kasi yung pangalan ng mama niya. Rosie kasi yung pangalan ng mama niya. Sabi niya, pag mamatay raw siya, ito raw dapat yung kanta. <laughs> Ano ba ang title niya? Is it May Patriotic in by Paradise Girls? So, meaning, pag masyatay-tay, aar lang siya, friend. <laughs> Remember? <laughs> <laughs> Ito raw dapat yung ano, yung song niya. Tapos, siniverse 7 ng Starbucks. Ang wifi pa. O, di ba? Dagan Starbucks mo eh. Tumoy mo. Ay, yung kape. Sabi mo. Mm. Dagan kape. Dagan yan. Uy, dagan yan mo tambong sa yung one day. Kaya eh, buta may free wifi. O, di ba? niya. <laughs> dalawa si Mike. Ay, cool. Dalawa lang yun. Ayun. Ay, cool. Ay, cool. Bata. Lang mga ano. Nakalipong, rabo ko dili eh. Uy, uy, ano ay nana, uy. Ang tanaw, ko di tuyok-tuyok. Ay, lagi. Uy, bayo, kayo, kung kaputuhan ako plastic na. Nalibre <laughs> yun, oh, agigay, ay. <laughs> Dagoy, ikilibre ba? Mahalit, ha? <laughs> Hala, unsa man siya, uy. Kay spiral. Mura manig, ano, roller coaster. No, it's spiral. Visa po kundi, viral visa. Oh. <laughs> Curly so, Hi guys, first time niya yung Rodri. Feeling! <laughs> <laughs> Oh, ako, ginagigya ako, giniikat ba? Bako ako pa kalawin. Doon lang kayo sa mga SN, that's first time. Okay. yun. Uh, Bangkil, hindi ito monitor sa mga. Uy, sakit ako! Oh my god, you're hurting me! Is it? Yes. Spell hurting. Sakit. Kayo <laughs> na si Manong. Man, Manong, wala eh. Wala ba kanti Manong? Wala. Dili na mahuman na itong oras <laughs> na nakita parking. Wala na si Kuya, eh, hapit. ay okay naman nato. Kaya wala na, di na naman mga bata. Sige, char! Uy, nag bore hopping siya atong last time. Ano naman na siya? Wow, Two seconds later.